Bonjour à tous, dans cette séquence je vais vous présenter la notion de join en Java. L'objectif du join c'est que vous êtes parfois amené à attendre la fin d'un fil d'exécution. Par exemple parce que ce fil d'exécution aura déposé quelque part, dans une variable partagée, une information et que vous voulez être sûr que l'information soit déposée. En gros ça répond à un objectif de synchronisation. Ça c'est extrêmement important on n'en a pas encore beaucoup parlé mais très très bientôt on va parler énormément de synchronisation parce que c'est le seul moyen de gérer le parallélisme mais en particulier des relations entre des producteurs d'informations et des consommateurs d'informations. Donc c'est une notion qui est cruciale en programmation concurrente. Alors le mécanisme c'est que vous avez une méthode qui est une méthode publique euh, qui ne rend rien et qui est join et qui s'applique à une thread. Donc si je fais thread, thread toto join, ça veut dire que je vais attendre que la thread se soit terminée. C'est applicable à une instance et en fait si vous faites un petit peu de shell, euh, c'est tout à fait, ou de C, c'est tout à fait le wait ou les variantes du wait. en shell il n'y a qu'un wait et puis en C vous avez différents types de wait, euh, enfin c'est c'est des primitives Unix que vous pouvez utiliser langage C. Donc on va regarder un exemple extrêmement simple. Donc dans cet exemple-là, je vais avoir une tâche qui implémente Runnable. Cette tâche, ben, elle a un nom qui est positionné au niveau du constructeur. Elle a également une valeur aléatoire euh, qui lui permet de déterminer la durée qu'elle va avoir. Et puis elle démarre, elle attend pendant cette durée et puis elle se termine. À chaque fois, elle trace l'information. Et puis euh, vous avez euh, le programme principal. Le programme principal que va-t-il faire Il va créer trois occurrences de cette tâche et puis il va faire un join sur chacune de ces occurrences et puis il va dire qu'il se termine mais il ne pourra exécuter la terminaison que lorsqu'il aura fait le join sur T1 puis sur T2 puis sur T3. Donc on est là ici sur une synchronisation. Je ne fais la terminaison du programme principal que lorsque les trois threads que j'ai créés dans ce programme principal se sont terminés. Point barre. Regardons quelques exécutions. Donc là j'ai la première exécution, bah, c'est classique. J'ai T2 qui démarre en premier, puis T3, puis T1. Et vous voyez que en fait T3 se termine en premier 326 secondes, euh, millisecondes. Euh, T2 à 560 millisecondes et puis T1 à 690 millisecondes. Que s'est-il passé là Eh bien en fait j'ai attendu T1 donc le join de T1 s'est exécuté et le join de T2 et T3 s'est très bien exécuté puisque en fait T2 et T3 étaient déjà terminés puisque elles avaient une durée d'attente qui était plus courte que pour T1. Si je regarde une autre exécution, eh bien j'ai exactement la même chose sauf que vous voyez ici eh bien T3 s'est terminé avant, similairement. Alors T1 s'est terminé avant et j'ai pu exécuter le join sur T1. Mais par contre, je euh, j'ai pas pu exécuter le join sur T2 dans l'ordre parce que T3 s'est terminé avant T2 et du coup, je ne peux exécuter euh, le join de T3 qu'après avoir exécuté le join de T2 puisque c'est dans cet ordre-là que j'ai fait les joins. Donc vous voyez, les joins sont bien exécutés dans l'ordre et effectivement je peux avoir un entrelacement euh, des messages de terminaison et euh, des messages euh, de join, enfin liés au join, en fonction des durées que vont avoir mes différentes tâches. Voilà, c'est aussi simple que ça. Je vous remercie de votre attention. À bientôt